Okay.

ne ye dugu cɛmisɛnw ka ɲɛmaa ye jeunesse ayiwa ni maa yɛrɛ du kɔnɔ ɔ cɛmisɛn jɔyɔrɔ ye min ye o de ye delili ye an b'a ɲini fɛ ala kama kira kama i ka nin kɛ tiɲɛ na nin kelen tɛ k'a fɛ. a k'i fɔlen ba kama a fa ye ala kuma a fa ye. n'i ye surasi de ye o fana o fana tun bɛ ɲini de la ne n'ale de nana ɲɔgɔn fɛ. ka bɔ ko dɔɔnin la ka na kɛlɛ mɔgɔ fila ka delili la ko dɔɔnin e ma se ka delili kɛ dɔrɔn kɛlɛ ka ban e n'a bɛ ka kɛlɛ la ko kɛlɛ ka ban. blood of hali ɲɛnamaw ye ala ka makalaja depi kala kɔfɛ jija kuma ye baɲɛma ye ɲɛnamaw ka amajɛmu yefeja ka kɔfɛ aw b'o yɛrɛ bɛɛ la wa u bɛ taa bɛ bɛ fan mun na aw yɛrɛ taa a kuma fɔ kan parce que anw fɛ ka amajɛmu kɛra tolumani ye kodenya mahal ya pernah nggak usah ya ya apa lagi Jangan apa jangan. nah Bagi dia kan ini ada apa sih hanya makan kita boleh kita boleh kita boleh kita boleh kita boleh ya orang punya auto kuah akan dibeda masih dibeda ayah mau ayah kuda Wow, tapi dari ini mau bahwa tidak akan dia dapat kelihatan sekolah. 咱俩热才不行，就这一来。 Yeah.

jɛnatigɛ mɔgɔ kan ka sabali dɛ e a fɔ an bɛ don min na mɔgɔ ni mɔgɔ kan ka kɛlɛ tuguni e basa i b'a ye walahi gɛlɛya o gɛlɛya bɛ jamana in na bɛnbaliya ni aw bɛnna tigi tɛ la de la relación, a lo mejor de mi familia, con el que me llama, y acá, de la escuadra, y va de la mente, y va de la escuadra, y va de la mente, vas a que te la familia, al de la familia, terrible, on est aptitude, il m'a pas, on m'a m'a harus juga berubah. Jangan mana oh, iya, model oh, mereka sebut baik. Oh, sih, <laughs> oh. jadi jadi mana kasih kau bisa eh sama sudah biasa apapun sudah bilang amat kita tunggu bulan apapun sudah hampir sih amat sedikit dalam wife, he said, Pamilamu. Oh. Ọmọ visa. Bíi wọ́n ti ní òyà sáyẹ̀ lọ́wọ́ pé. Ṣé o wá fọ sí ìdájọ́ tó ní kó Pamila? Ìjọ kìí sọ tapi Bàbá ìjọba ti ní sókè ẹ̀ka láì. Dáàbì dáàbì dáàbì dáàbì dáàbì dáàbì ìṣe ìgbẹ́jọ́ rẹ̀ sàkóyá wà wọ́n wá wọ́n ní ẹ̀ẹ́dẹ̀gbẹ̀ àtúnà ìṣe ìgbẹ́jọ́ bàbá náà. Dia yang dilawan dari Madinah. Dia yang mandi dari desa utama. Alsa jangan yang mau mulai. Nah, itu yang mana yang asal padahal akan peduli dia, akan peduli dia ada pada presiden. Oh. Ada pada yang pulang balik. Kau ada Karena seperti itu pak. Nah. Kita kita kan jangan ada kampanye. Ini pasal sebab itu aku dilawan. Ini mau ke? Padahal sering kau jangan dikau. Bukan hasilnya dah. Ani kau eh kau semua kau apa? Eh, ngomongin sama santai nggak boleh. تمثل استجابة سيسير بسم الله الرحمن الرحيم وما يقول فاتي الذي أنا أقول Ibra obi ni obi kasa ibra kasa na wi ba ku ba na ni ba ku na na sa e na ni ni wa ba amo bi ga kene na ibi di akpa akpa ati fo ni wa de ga ati su sa ko ga ati su de mo ku na e e na na ni Amérique, Nigeria, Poutière, vous voulez, président de l'individu. Là, vous avez l'opinion, il y a la pimana, il y a la pimana, il y a la pimana. Voilà, je dis que vous avez la mascara, il y a la pimana, il y a la pimana, il y a la pimana, il y a la pimana. Voilà, il y a la pimana. Il y a la pimana. na te yen nɔ ale de nana ni ne y'a fa kelen sabula bɛ ko bɛɛ kɛ a bɛ wari min don a la a t'o sɔrɔ a la la preuve an y'a kɛ an bɛ fa de ye min labɛn sisan a bɛ parce que plus de dix millions an an b'o sɔrɔ a la on faisait ça par amour il faisait le spectacle par amour mais pas pour gagner sa vie a bɛ min don a la a t'o sɔrɔ a la grâce à lui mɔgɔ caman bɛ wariw di pour que bɛɛ ka lafiya pour que a bɛ se bɛɛ ka lafiya.